වෘෂභ ලග්නය වෘෂභ ලග්නෙමනි ආයුබෝවන්. ඉතින් 2023 වසර අලුත් වසරක් ආරම්භ වෙනවා. මේ වසරේ පළවෙනි මාසය ජනවාරි මාසය ඔබට කොහොමද කියලා තමයි මේ කතා කරන්න හදන්නේ විශේෂයෙන්ම කියනවා 2023 වසර සඳහා වූ වෘෂභ ලග්නමයන්ට ඇතුළු සියලු ලග්න සඳහා පලාපල දැන් සූ ටීවී ඔස්සේ පළ කරලා අවසానයි. අහපු නැති අහන්න මොකද මෙතන විශේෂිත වූ පිළිවෙත් ක්‍රම කීපයක් සහ ඒ කරන විශේෂිත වූ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ටම විශේෂිත වූ බෝධි පූජා මාලාවක් ගැන ඒ වසරේ පලාපලවල කිය තියෙනවා ඒ තුළ මේ වසරත් ඉදිරි කාලයත් සාර්ථකත්තෙන් සාර්ථකතර පත් කරගන්න පුළුවන් ඉදි පිළිවෙත්තිකක් තමයි දාදෙන නිසා අනිවාරගේ පලාපලවලට සවන්දිලයි පිළිවෙට්ටිකට යොමුවෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා ඒ වගේම නිවැර ජතිශ්‍යම නිවර්දොච්චාන සහිතව පිරිත් දේශන සූටී ඔස්ස පලකදලා මෙන්න මේ වීඩියෝගේ පලවෙනි කමෙන්ට් එකේ ඔන්නේ පිරිත්තුල ලිංක් තියෙනවා ඒවගේම ඩිස්ක්‍රපෂන එකෙත් සූටි විනාලිකාවට ගියත් තියෙනවා ඉතින් ඒවට ගිහිල්ලා මේ නිවැරදි උච්චාරණ සහිත පිරිත් ශ්‍රවණය කරන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා ඔබට මොකද මේක අතිශයම බලගතු පිරිත් දේශනා ඒ වගේම හොඳ හරියටම උච්චාරණය කරලා අපි සකස් කරලා තියෙනවා ඒක. ඒ නිසා මේ තුල සාර්ථකත්වයක් විඳින්න කියලා ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ ජනවරි මාසය සඳහා වූ පලාපල කතනය මම ඉදිරිපත් නොකර ඉන්න අර මොකද වසරේ පලාපලත් ළඟ ළඟ යන නිසා මේ ඉදිරිපත් නොකර ඉන්න තීරණය කරා. නමුත් මේ මාසය ඉතාම සුවිශේෂී මාසයක් මොකද මේ ප්‍රබල වූ ග්‍රහ මාරුවක් සෙනසුරු මාරුව සිද්ධ වෙනවා මේ මාසෙ මේ ජනවාරි 17 වෙනිදා. ඉතින් ඒක නිසා මම පස්සේ තීරණය කරා කෙටියෙන් හරි මේ මාසය සඳහා බලාපළගෙන එනකොට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා මම දන්න නිසාම ඒ දේ කළා. තවත් පුංචි පුංචි කාරණාවක් කියනවා නම් හිමින් කියන්න මේ ඔබ ඔබ මං හරහා ඔබගේ පුද්ගලික කේන්සටහන් පරීක්ෂා කරගන්න අහලා තිබ්බ ගොඩ දෙනෙක් මේ මගේ රාගාශ්‍රී නිර්වාණ Facebook පිටුට මැසේජ් කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම සූටිවි නාලිකාවට මැසේජ් කෝල්ස් ආන් තිබ්බා. ඉතින් සමා වෙන්න මට ඒ සඳහා නම් කාලයක් නැහැ. මොකද මේක මේ ව්‍යාපාරයක් ඉදින් නෙවෙයි මම මේක කරන්නේ. මේක තනිකරම මගේ ආත්ම තුප්පි උදෙසා කරන දෙයක්. මන් දන්න දැනුම තුළ කෙනෙක් හෝ මං කියන දේ හලා සාර්ථක වෙනවා නැත්නම් කෙනෙක් හෝ අනතුරුෙන් ගැලවිලා ජීවිතේ ගොඩ යනවා නම් අන්න ඕක තමයි මට තියෙන එකම සතුට සහ ලාභය. ඒක නිසා මට ඔබගේ මුදල් අවශ්‍ය නැහැ. මුදල් ආය කරලා ව්‍යාපාරයක් කරන්න මට කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද මම කරන රැකියාව තුළ මම හොන ටික මට ඇති මගේ ලොකු බලාපොරොත්තු වෙන මනුස්සයෙක් නෙමෙයි නිසා මගේ අවස්ථා හරි සරලයි නිසා මට මේ හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඒක නිසාම මම අනේ සමාවිල්ලනවා මොකද මම කාලය යොදාගත්තොත් ඔබගේ පුද්ගලික සටහන් පරීක්ෂා කරන්න මට මේ පුද්දුවේ හැමෝටම කරනද කරන්න බරන මෙම හැම මාසම කොහොම හරිම පලාපලගේනවා එක මං කොච්චර වැඩ තිබත් පාන්දරනකට හරි කරනවා එතකොට ඒ තුළ කියන දෙවල් අහලා ඒ කරන්න වෙන පිළිවෙටි කළොත් ඔබට පුද්ගලගෙන් සටහන් පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න හැකියාව දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා දක්ෂ දෛවඥයෙක් ගාවට ගිහිල්ලා බලන්න හැබැයි මේ අපල ගැන කියලා ඔබ ලක්ෂ ගන දගන මැනික් පලඳන්න කියනවන ඒවගේ දේවල් කරන යන්න පයිව තම ඔබ විහින්දාගන්න අපලයි නාය වෙලා තියෙන තම සතේ වේදන් කරන ඒවගේ දේවල් කරනට ඒව කරන්න ඕනෙම සරල ක්‍රමවේද තුළ සරණ සරල ප්‍රතිකර්ම තුළ ඔබට සාර්ථ වෙන්න පුළුවන් එක නිසා ඒවගේ දෙවලට හුවන්නතු ඔබ ඔබගේ කේන්සටම් පරක්ෂ කරගතර කිසි ගැටලුවන්නේ වගේ සෙනසුරු මාරුවක් වෙනවා මේ දාහත්තද ඒ සඳහව වැඩසටහනක් සහ ඒ සෙනසු මරත්ක ඒරස්සක ලබනවන ඔබට ඒරසක ලබන්න කොම ඔබගේ ජන්ම පත්‍රයෙන් බලලා කොහොමද ඔබට ඒරශ ඇතිලක දැනගන්න විදිිය ගැන සහයවට ප්‍රතිකර්ම ගැනත් වැඩසටහනක් මං ඉදිරිපත් කරන නිසා බිය නොවන්න ඒරාෂ්ට කියල බය කරතින මන්දක ගොඩක් YouTube චනල කිසිසේත්ම බයන්න පා ඒරාෂ්ටකයේ තියෙන යහපත් පැතිකට අරගෙන අයහපත්දේට පිළියම් තුළින් විසඳුම් හොය විදිියමන් කියා දෙනවා. එනම් අද අදපේ කාරණට යමුණු වෘෂභ ලග්නහිමි වෘෂභ ලග්නහිමියන්ගේ ලග්නාධිපති වෙන්නේ ශුක්‍රහෙවත් සිකුරු ග්‍රහය. ඉතින් මේ සිකුරුකාය ඔබගේ නවැනි භාවය තුළ ශනිග්‍රහය සමග සංයෝග වෙලා ඉඳලා මේ මාසය මේ සහ මේ වසර උදා වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම ගුරු ඔබගේ 11 වෙනි භාවයේත් රාහු චන්ද්‍රය සමග සංයෝග වෙලා 12 වෙනි භාවයේත් කුජ ග්‍රහය ඔබගේ ලග්න භාවයේත් 6 වෙනි කේතුත් රවි බුධ 8 වෙන්නේ තැම්පත් වෙලා ඉද්දි තමයි මේ මාසය උදා වෙන්නේ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට. ඉතින් වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට අතිශයින් වැදගත් මාසයක් මේක. මේ මාසය තුල යම් කිසි වූ විශේෂිත සිදුම් කීපයක් ඔබට සිද්ධ නොමකද මේ ග්‍රහමාරුත්තක සලකද්දී ඔබගේ නවැනි භාවයේ මේ වෙලාවේ ඉන්න ශනි ග්‍රහය ඔබගේ දසවැන්නට සම්ප්‍රාප්ත වීමක් සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ තුල මොකක් වේවිද මේ වසර ඉස්සලම අපි බලමු ඔබගේ ආර්ථික මේ පැත්තට ඔබේ රැකියාව ව්‍යාපාරය ඔබගේ ආදායම් මාර්ගවල මොකක් වේවිද කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මාසය තුල ඔබට ලැබීම අතින් අතිශයම යහපත් මාසයක්. ඉහළ ආදායම් ලැබෙන මාසයන් මේ කාලසීම තුළ ඔබ ඉලක්ක කරගත්තු කාරණා තුළ මෙච්චර කාලයක් ඔබට බාධා වෙන තිබරන් ලැබෙන්න තියෙන දේවල් ඔන්න මේ කාලේ මේ මාසය තුළ ඔබ අතර ලැබෙනවා. ඔබ නොසිතූ ආකාරයේ ඔබට සාර්ථකත්වයක් අත්කරගන්න පුළුවන් කාල සීමාවක් මේ මාසෙත් විශේෂයෙන්ම මේ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට සැලකිලිමත් විය යුතුමයි මේ මාසයේ ඔබ කරන කියන කටයුතු වල ඔබට සාර්ථකභාවයක් වෙනුන වෙනදට තරම් ඔබ කොහමත් අර කැපවෙලා වැඩ කරන ගෙන ගොඩක් බහුතරයක් විෂපලක් නීම ඒ තුළ අර කොච්චර කැපවෙලා වැඩ කරත් හොඳක් නෑ කියන තත්ති නොබින්නේ අන්න ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙන කාලය මේ මාසය තුළ ඔබට ඔබගේ ඔබ ගැන කටතුර නිසි ඇගේීම ලැබෙන ඒ වගේ මේවට නිසි ගෞරවේ ලැබෙන කාලය ඔබ කරපු දේවල් අගේ කරන කාලයක් ඒ වගේ මේ සඳහා වූ ආකාරට ඔබට ආදායම් තත්ත්වය යමසි ලැබීම් තත්ත්වයක් වැඩි වෙන තත් අපෙන ඔන්න පඩින් පඩිනට ටිකක් වැඩි කරගන්න මේ පහුගේ කාලසිම තුළ පඩි වැඩීම බලාපොත හිටන මේ රටේ ලෝකෙතින් තත්වක බැරුණ ඔන්න චුට්ටක් පඩිය වැඩියන හෙමන්දත්ත අපිරේක ව්‍යාපාරයක් තුළින් හරි ඔබගේ ආදායම් වැඩිවෙන්න බලපාන කාරණ ඔබ යම්කි සියාකාරයකින් ඔබ පලෑන් කරන් හිටිය සැලසුම් කරන් හිටිය ව්‍යාපාරයක් කාරම කරන්න ඒ නමුත් ඒක කරගන්න ඔබට බැරිවූ ගිය ඒ තත්ේ පුංචිපුචි බාධක්කාව හැබැයි ඔන්න මෙන්න ජනවාරි මාසය තුළ ඔබට ඒ තත්ේ සාර්ථ කරගන්න හැකියාවක් පෙන්නුම් කරනවා ඒනිසා කිසිසේත්ම බයවෙන් එපා වෘෂ බලක් හිමියෝ මේ මාසය තුළ ඔබට හොඳ යහපත් ආරම්භයල් ලබාගන්න පළොඹගේ ජීවිත ඉදිරි ගමන සඳහා පියවරවල් තබන්න මේ බලන්න මේ වසරේ පලාපලලත් කිව්වම මේ වසර ඔබටටයක් යහපත් වාසනාන්ද වසරන්නේ ඒකෙන් උපරින් ප්‍රයෝජන ගන්න ඕන මේ කාල එකක් මත්තනම් ඉන්න එපා ඔන්න අංක එක ඔබ රැකියාව කරන රැකියාව මත්තමෙන පා ඔබ අනිවාර්ම අතරේ ආදම් මාර්ගිකට යන්න මේ කාලය මේ කාලය තුළ ඔබට ඒ තුළ සාර්ථක භාවයක් අත්කරගත හැකි මොකද ඔබට මේ වෙලා වියදමට යම්කිසි මුදලක් අවශ්‍ය යම්කිසි මුදලක් අවශ්‍ය නොන කොහෙන් හෝ ඒක ලැබෙනවා ඒගැන්නේ හැබැයි ඔබ ඒක සම්පූර්ණයම වියදන් කරගන්නවා පැහැදිලිද අන්න එහෙමනම් ඔබ සැලකෙනමත් වන්න ඔබගේ වැය පස හොන්දටම පාලනය කරගන්න මොකද ඔබගේ මේ වෙලාව ඔබ ටිකක් මානසිකව පොඩ්ඩක් ව්‍යාකූලයි. ඒ කියන්නේ කාර්ය බහුලත්වයේ සහ ඒ වැඩ වැඩ එකට ගොඩ ගැහිම සහ ඔය යම්කිසි ආකාරයකින් පුද්ගලික කාරණා ප්‍රශ්න හේතු කොටගෙන ඔබ පොඩ්ඩක් මානසික ව්‍යාකූලව තමයි මේ කාල සීමතලනේ තේ තත්ත්වෙනම් මේ මාසය තුල තියෙනවා. හැබැයි මේ මානසික ව්‍යාකූලත්වය නැති කරගන්න කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ අවසානයේ කියන එක නිසා විශේෂයෙන්ම ඔයාලා පිළිවෙත් කරන්න මානසික ව්‍යාකෘති නැති කරගත්තොත් අර මම ලැබෙනවා කියපු දේ දෙගුණ තෙගුණ කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා ඒ වගේම ඒක ඉදිරි ජීවිතයේ පැවැත්ම සඳහා ඒක දායක් කරගෙන ඔබට නිසි ඉලක්කයකට යන්න පුළුවන්. ඔබගේ ජීවිතේ ලොකු හැරම් ලක්ෂයක් කරගන්න පුළුවන් මේ මානසික ව්‍යාකූලතාවය ඒ අකායම මනසේ තියෙන පැටලිසගත භාවය නැති කරගත්තොත්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පිළිවෙත් ටික කරන්න ඒ තුළ ඔබට සාතකරමුල ඒ වගේම තව දෙයක් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන ඔබ මෙන්න මේ කාල සීමාව තුළ ඔබ රැකියා ස්ථානය තුළ යම්කිසි ආකාරයෙන් පුංචි පුංචි ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් ඇති කරගන්න බයින් බස් වීම ටිකක් දුරදිග යෑම ඒ වගේ ටිකක් බහුලව වෙන කාලයක් ඒක නිසාම ඔබ ටිකක් උපේක්ෂාවෙන් කටයුතු කරයි යන්න ඔබ මෙහෙම මේලා අසාධාරණය පෙන්වන්න බෑ අසාධාරණය මට හරියන්නේ ඒක හරි වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒ තුළ ඕනට වඩා ක්‍රියාත්මක තුළ ඔබට අවාසිදායක තත්ත්වයක් න උදා වෙන්නේ ඔබ පොඩක් හිතන්න වෙනවා නේද මේ වෘෂභ ලග්නෙම විශේෂයෙන් මොකද ඒ තුළ ඔබට අවාසියක් නැහැ ඔබ ගැන තියෙන අර පැහැදිලි මං කියවන මේ කාලෙ සමතුල නිසි ඇගීමක් ලැබෙනවා කියලා. ඒ ඇගීම ලැබෙද්දී ඔබ පොඩ්ඩක් රණ්ඩුසර වලට ගියොත් අර ඒ தત્ත්වය ඔබම පහත දාගන්න ඉල්ලන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අනේ தત્ත්වය නැති කරගන්න එපා. මොකද විශේෂයෙන්ම මේ මාසේ මුල් දවස් කීපය තුළ ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඔබ කියන කරන දේවල් විශේෂයෙන්ම මේ මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා ඒ වගේම කෙනෙක් ගැන වැරදක් තව කෙනෙක් එක කියන්න යන්න එපා අනිවාර්යෙන්ම ඒ කෙනා ගිහිල්ලා ඔබ කිව්වා කියලා කියනවා ඒක නිසා කාගනවත් අපිට දැන් අපිට ඇත්තටම අනුන්ගෙන් වැඩක් නැහැ අපි අපිනේ අනේ තත්වනේ ඔවුන් කරන දේ ඔවුන්ට අපි කරන දේ අපිට නොයේ දේ හිතාගෙන කටයුතු කරන්න අනුන්ගේ දේවල් මැත්තේ ඕනටට තර්ක කරන්න ඒවට යන්න එපා ඒ නිසා මේ කාලේ පුළුවන් තරම් නිශ්ශබ්දව තමන් කටයුතු කරලා ඉන්න තරමට වෘෂභ ලග්නමියන්ට සාර්ථකත්වය දෙගුණ දෙගුණ කරගැනීමේ හැකියාවක් පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් සරලම කිව්වොත් කට පරිස්සම් කරගන්න. කට හොඳ නෑනේ. ඒක දෙක පරිස්සම් කරගන්න. හිත හොඳයි තමයි කට හොඳ නෑ කියන්නේ. නමුත් ඒවා සමාජයට එච්චර අදාළ නෑ. ඒ කටයුතු ටික කරන් යන්න. අනිත් පැත්තෙන් කතා කරලා ඔබට මේ කාල සීමාව තුළ ඔබ විශේෂයෙන්ම මේ පතල් කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් ඔය গুপ্ত විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් රැකියා කරන ඔබගේ තත්ත්වය යහපත් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මොකද ඒ තුළ ඔබට අධික ලෙස ධනයක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ තුළ මේක නීති විරෝධීද නීත්‍යානුකූලද කියන එක ඔබ තීරණය කළ යුතුමයි. මොකද ලැබෙන දේ මේ කාලේ ලැබෙනවා නම් නීත්‍ය විරෝධී මාර්ග වලින් ලැබිලා පසු කාලිනව ප්‍රශ්න ඇති කර ගන්නවට වඩා හරිදි හරි විදිහට නීත්‍යානුකූල මාර්ග වලින් ඔබට කරගන්න පුළුවන් නම් විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ මේ මැනික් ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් කරන අයට ඔය වටිනා කියන මැනික් මතුවීමේ හැකියාව පෙන්නුම් කරන මේ කාල මේ මාසය තුළ ඒතුළ ඔබට හොඳ ලාභයක් ඒක විදිරි මාසයක් දෙකක් තුනක් දක්වා මැදෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා ඒ නිසා මෙන්න මේ වෙලා ටිකක් වැඩිපුර වැඩ කරන්න වැඩිපුර ඒ දේවල් සම්බන්ධයෙන් කාරණා කරන ඒ වගේම ඔබ ඒ ඒ කියන ව්‍යාපාරකෙන් හොඳ සැලකිල්ලෙන් ඉන්න මොකද මේක මේ මැනික් ව්‍යාපාරෙන් පමණන්නේ මේක ඔබ ඔබගේ ව්‍යාපාර තුළ ඔබ සේවක සේවිකාවන් මැත්තේ 100ක් විශ්වාසය තබලා කටයුතු කරන්න යන්න එපා. මොකද මිනිස්සු කියන්නේ හරි මේ වෙලාවේ අවශ්‍යතා වැඩි මිනිස්සුන්ගේ. එතකොට මුදල් අවශ්‍යතාව වැඩි. එතකොට මිනිස්සුන්ට සමහරට අවංකභාවය අඩු වෙනවා. ඒක නිසාම සේවක සේවිකාව මත ලොකු විශ්වාසයක් නොතිය ඔබගේ ව්‍යාපාරය ගැන ඔබ වැඩිපුර අවධානයෙන් ඉන්න. මොකද්ද කරන්නේ? සේවක සේවිකාව මොකද්ද කරන්නේ? කොහොමද ඔබට ලාභ ලැබෙන්නේ මේ කාලසීමාව තුළ? කොච්චර සේල්ස් වෙලාද? එහෙනම් ඉතිරි ස්ටොක් එක තියනවද? ඒවගේ මේ කවුන්ස් හරිද මේ හැමදේම පරීක්ෂා කරන්න ඔබ ඔබ කාලය අරමුහද ඔබගේ ව්‍යාපාරෙන ඒකට කාල දෙන්න බැන ඔබ ව්‍යාපර කරලා වැඩක් නෑ එනම් අල්ව අඩුම තරමේ මේ ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් සහ ස්ටෝ ස්ටොක් එකක සම්බන්ධයෙන් ඔබ අනිවාරයම සැලකිමත් විය යුතුමයි කාටවත් පාලනය එපායක ඔබම කරන්න මොද ඔබගේ දේගෙන කැකුම් වැඩීම දෙන ඔබට ඒක නිසා ඔබ හැම වෙලේම කාවත් සැක කරන්න කියලා කියලා නෙමෙයි. ඔවුන්ට නොදැනෙන්න ඔබ අතිශයින් කල්පනාකාරීව ඉන්න මෙතන යනකම්. මොකද හේතුව මේ කාල සම්බන්ධල ඔබව රවට්ටලා ඔබගේ දේවල් කඩා වඩා ගන්න, ඔබට වංචා කරන්න පිරිස ඉන්නවා මේ කාලේ. අන්න ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් කොහෙන්ම දෙන්න එපා කියලායි මම කියන්නේ. එහෙම දෙයක් වෙනවා නම් ඒ නොවන විදිහට ඔබ අවධානය තියලා ගන්න පොන්චි හොදයක්. රුපියලක් දෙකක් හරි ලොස්ට් එකක් පේනවා නම් ඔබ ඒ මොකද උනේ? ඇයි එහෙම උනේ කියලා. මොකද ඔය රුපියල දෙක තමයි පස්සේ ලක්ෂ දෙක ලක්ෂ විස්ස තිහ දක්වා යන්නේ. ඒ නිසා කොහෙත්ම ඔබ මේ වෙලාවේ ඔබගේ ගණු දෙනු වල වගකීම් වෙන කාටවත් දෙන්න යන්න එපා ඔබ මත්තෙම රඳවා තබාගෙන කටයුතු කරයන්න ඒ තුළ ඔබට පුළුවන් මේ යන් වෙන්න තියෙන පාඩු සායදත්ත වංචාවට අසුවීම වලක්වා ගන්න ඔන්න මුලින්ම කිව මහසේ හොඳට හිතර ගණ්ඩ කල්පනාකාරී වෙන්න පවුල් ජීවිතය කුටුම්ඹ ජීවිතය කියන තැන්වලදිනම් පුෂබලක් හිමිය පොඩ්ඩම් මේ මාසය තුළ තරමක් දුර පුංචි ආරවුල්කාරී තත්ත්වයක් ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයක් ඇති කරගන්න මේක ඔබ මුලින්ම මම කියනවා මේ මාසේ මුල අවුරුද්දේ මුල ඔබ මේ වගේ අසුබ දේවල් කියලා අසාර්ථක කරන උත්සාහ කිරීමක් නෙමෙයි මේ මම කියන දේවල් ටික ඔබගේ හිතට වැදීම තුළ ඔබ බුද්ධිය තුළ නිර්මාණය කරගන්න මේ දේවල් වෙනස් කර ගැනීම. එතකොට මේ බුද්ධිය තුළ ඔබ ක්‍රියාත්මක තුළ මේවා වෙනස් කර ගැනීම තුළ සහ මම මේ කියන පිළිවෙත් කියන මේ වීඩියෝ අවසන්ද ඒව තුළ කියලා මේ වෙනස් කර ගැනීම තුළ ඒ අසුභකාරී තත්ත්වයෙන් ඔබට මිදීම ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අසුබ දේවල් ටික සුබ වෙලා සුබ දේවල් ටික තවත් යහපත් වෙලා සියල්ල සුබ වෙලා ඔය ධනාත්මක භාවය ගන්න ඔබට මේ වගේ දෙයක් වෙන්න තියෙනවා. එහෙනම් ඔබ බුද්ධියේ මම මේ කියන දේ හිතන. ඔබ මේ වගේ දෙයක් වෙන්න යද්දි ඔබ ඔලුවට ගන්නවා ඒක. ආ ඔලුවට ගැනීම තුළ අර කිව්වනේ. ආ එහෙනම් මේ දේ තමයි මේ වෙන්නේ. එහෙනම් මේක වළක්වා ගන්නවා. ඔන්න ඕක තමයි ඔබගේ දක්ෂතාවය සහ ඔබගේ සාර්ථක භාවය කියන ඒ නිසා පවුල තුල පුංචි පුංචි ඔබගේ මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔබට ඉක්මන් කෝපයට පත්වීම, ඉක්මන් කාර්යීත්වය තුළ සහ ඔබ දෙනදේ පෙරලා ඔබට නැලබීම කියන කාරණා හේතුකටගෙන ඔබ කලකිරීමට ලක් වෙනවා ඒ තුළ ඔබ කේන්තියට පත්වෙනවා ඔබ එකට කේන්ති ගන්නවන්න ඇත් එක මෙමයි ඔබ කියන්නේ ඔබ ඔබ කරන දේ මනිත්තුල් පෙරලා කරන්න ඔහු හෝ ඇය ඔබ නෙවේ කොච්චර කසාද බැන්දර පස දෙන්න දෙන්නෙම එකෙක් කියන කතාව අපි මේ කිව්වට කොහොමත් දෙන්නෙක්න ඒක අපි යථාර්ථය තේරුම් ගන්න එබෑ ඕකන ඇත්ත කතාව සුරංගනා කතා සාහිත්‍ය මේ කතා තුළ අර වගේ දේවල් කියවෙනවා. නමුත් යථාර්ථය තුළ ඒක ඇත්ත නෙමෙති නිසා වෙනස් ඔබ කරන දේ ඔබට නේද? ඒ නිසා ඔබ ඔබගේ යුතුයකම් ටික ඔබගේ කරන ඕන දේවල් ටික ඔබ කරලා ඒවා පෙරලා වුණගෙන් බලාපොරොත්තු නොවි ඉන්න. එතකොට ජීවිතේ දුක අඩු වෙනවා. වේදනාව අඩුයි, කලකිරීම අඩුයි. එතකොට කේන්ති යන්නේ නැහැ. නැත්තම් මම මෙච්චර කරනවා මෙච්චර කරනවා කිසිම සහයෝගයක් නැහැ මුන්ගේ මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා හැම වෙලෙම කේන්ති ඒ තුල අඩ දබර ඇති වෙන ටිකක් දුර දිග ගිහිලා මේ ගුටි බැට වලට පවා යන්න පෞල් ජීවිතේ දෙන්න දෙපැත්තකට වෙන්න පොඩ්ඩක් ගෙදරින් ඈත් වෙන්න පවා බලපාන හේතුව වෙන්නේ මේක. අනේ தත්ත්වය අවම කරගන්න ඔබ පොඩ්ඩක් මෙතනට නිශ්ශබ්ද වෙන්න මොකද හේතුව ඔබ නිවැරදි වෙන්න පුළුවන් අනේක වැරදි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පවුල කියන වටිනාකම රඳා පවත්වා ගැනීමට එක්කෙනෙක්ගේ ඉවසීම මේ තුළ ඔබගේ ග්‍රහ පීඩීම තුළ පුංචි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවනේ. එහෙනම් ඔබ ඉවසන්න. ඉවසීම තුළ ඔබට මේ தත්ත්වය මගහැරවා ගැනීමේ හැකියාවක් ස්ථීර වශයෙන්ම පෙන්눔 කරනවා. ඒක නිසා බිය වෙන්න එපා. ඉවසීම ඇති කරගන්න ඔබ පවුල ගැන හිතලා කටයුතු කරන්න ඔබ නිහඬ වෙන්න. නිහඬ භාවය තමයි මේ වෙලාවේ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට හැමතැනින්ම යහපත් කරන. මොකද දැන් මේ ආර්ථික වශයෙන් යහපත් වෙද්දී අර පෞල් ජීවිතය අතරින් පුංචි පුංචි ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් එද්දී අපරාධන එන ආර්ථික යහපත්භාවය උපරිම දේ භුක්ති විඳින ඔබ පවුල තුළත් ඒ සතුට පවත්තාගත යුතු එහෙමන එතන් ඔබගේ ඉවසීම ප්‍රගුටි කර ගැනීම තුළ සහ ඔබ අන්නකින් ඕන ඔබ දෙන දේ බලාපොරොත්තු නොවීම තුළ අනවශ්‍යද බලාපොරොත්තු නොවීම තුළ ඔබට මේ දේවල් ඔක්කොම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. මොකද විශේෂයෙන්ම මේ දරු දැරියෝ ඉන්නවන ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මොකද මේ කාල සීමාවල් තුළ පොඩ්ඩක් හිතත් එක තැනක තියෙන්නේ. අයියර ප්‍රාර්ථනා කරන ආදරය බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඔබගේ සැමිය හෝ පිට සහකාරය හෝ සහකාරිගෙන් නොලැබෙද්දී පොඩ්ඩක් මේ කියන්න කෙනෙක් නැතු යද්දී ඔබ පොඩ්ඩක් හිත වෙන කෙනෙක්කාවට යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔන්න දෙයක් කියන්න කෙනෙක්කාවට ගියාම ඒ තුල ඇහුම්කන් දීම ඔබට නැති ඔබගේ සහකාරය සහකාරිය තුල නැති ඇහුම්කන් දීම අන්න ඒ එළියෙන් ඉන්න කෙනා තුල තියෙනවා කියලා දැක්කහම ඔන්න තරමක් වෙනස් විදිහේ ආකාරයෙන් පොඩ්ඩක් බැඳීමක් ඔහු හෝ ඇත් එක් ඇතිවීම වැඩිඩකට යන මේ කාල සෙම තුළ පුංචි විදිහට අන්න එහෙම හිත පොඩ්ඩක් වෙනතක යෑමකුත් පෙන්නුම් කර නිසා ම ම ඒක හරිද වැරදි කියලා ඔබට කියන්න යන්නේ නෑමකොද හේතුව ඒක සමහරුන්ට සාධාරණ විය හැකි සමහරුන්ට අසාධාරණ වියගේ හැබැයි බුද්ධියක් තියෙන ඔබට ඔබට බුද්ධිය තුළ ඔබ තීරණය කරන්න මේ දේ හරිද මම මේ තුළ වෙනත් බැඳීමක් තුළ මම ගියොත් මේ පම් පවුල් ජීවිතය තුළ ඉද්දි මේක හරිද මේක වැරදිද ඒක ඔබ තීරණය කරන්න ඒක මට කියන්න බෑග නිසා ඔබ තීන්දු තීරණයක් ගන්න මේ හැමදීම කිව්ව වැටෙන්නේ මේ මේ තුළ ඔබ මං කියන දේ හොඳට හිතට ගත්තාම තුළ ඔබට පුළුවන් ඒ වගේ වරදක් වෙනවනම් ඒ තුළ ඒ වරද නොකර ඉන්න උත්සාහ කරන්න නැතුව මානසික වැදවැටෙන්නේ මේ ත්‍රිනාත්මක දේවල් කියන්නේ ත්‍රිනාත්මක දේවල් ධනාත්ම කරන එකට අවශ්‍ය පිළිවෙත් ටිකක් මම කියනවනේ ඒ පිළිවෙත් ටික වීඩියෝ අන්තිමට කියනවා එන ඒ පිළිවෙතුත් කරන ගමන් ඒතර මනස පැත්තකින් ධනාත්මක වෙනවා ඔබගේ බුද්ධියත් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළ ඔබට මේ தত্ত্বය යහපත් අතර හරවා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ජීවිතේ සතුටුදායක ලෙස පත් කරන බල මේ ග්‍රහ දෝෂ කියන දේවල් බහුතරක් දේවල් අපිට අපගේ මනස තුළ සහ පිළිවෙත් ක්‍රම තුළ වෙනස් කරගත හැකි දේවල්. ඒක නිසා අසුබයි කියලා දෙයක් නැහැ. අසුබෝන දෙයක් අපට සුබ කරගන්න පුළුව බයවෙන්න එපා හිතින් වැටෙන් එපම කියපු දෙවලට මට සමාවෙන්ඩක් මේක කියන්න උන එක ගැන මේකටිකම්මන් තද කරලා කිව්වේ මේ දේවට මගහැරවා ගැනීමට රුකුලක් වෙන්ඩ පමණ නැතුබ මානසිකවද වටන්න නෙවේ දැන් ඔබ හිතන මේ අවුරුද්ධම සුබයි කියලා මොකක්ද මේ මාසෙමුල කිව්ව කියලා නැමම අවුරුද්ධ කියන එක මාසයක් නෙමේනි මේ දෙවලු සුළුසුළු තත්ත්යන්නේ සුළුසු සත්‍යය වෙනස් කරගත්තොත් තවත් සුබ කරගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම දරුවෝ ගැන සැලකිලිමත් වෙන වෘෂභලග්න හිමියෝ මේ දරුවෝ තේ අංක 1 කියලා කියන්නේ ඔබට පොඩ්ඩක් දරුවෝ ගැන බලන්න තියෙන අවධානය යොමු කරන තියෙන කාලය ඔබ තුලින් මග ඇරෙන තත්ත්වයක් පෙන්වුම් කරනවා. ඒ තුල දරුවන්ට අසනීප තත්ත්වයන් දරුවන් ටිකක් නොමග යෑමේ තත්ත්වයන් ඇතිවීම ඉඩකඩක් තියෙනවනේ. ඒක නිසා අපි අපේ වටිනාම දේ අපිට දරුවෝනේ. මන් දන්නේ මට නම් එහෙමයි. එතකොට අනිත් අයටත් ගොඩාක් බහුතරයට එහෙම එහෙම නොවන අයත් ඇති. නමුත් මේ දරුවෝ කියන අපි බිහි කරපු දෙයක්. ඒ තුල අපි මොකක්ද කර යුත්තේ ඔවුන්ව යහපත් ලෙස මේ සමාජයට දායද කිරීම නිසා අපි එන අපි වෙනුවෙන් යුතුකමක් ඔවුන් වෙනුවෙන් අපි යුතුකමක් ඉෂ්ට කර යුතුම එහෙන ඔවුන් ගැන හොයා බැලීම අපගේ වගකීම සහ යුතුකම ගැන හිතේ තියාගෙන දරුවෝ ගැන හොයා බලන්න දරුවන්ට පොඩ ආදරය දක්වන්න ඔවුන්ගේ හිත් කැඩෙන්න තැලෙන්න දෙන්න එපා මේ ගැටුම් තුළ දරුවන්ට හිර වෙන්න දෙන්න එපා දරුවන්ට මානසික වැරෙන්න දෙන්න එපා ඒ නිසා දරුවෝ ගැන සැලකීමත් කටයුතු කරන්න ප්‍රේමය සහ ආලය කියන කාරණා ගැන කතා කරොත් මේ උෂ බලග්‍රහමියන්ට මේ මාසය තුළ විශේෂයෙන්ම පුංචි ළමයි වගේ හැසරෙන ටයක් ආදරය වෙනදරට දැනෙන ආදරය වෙනදරට බුක්තින්න කාලසීම ඉතින් නිසා දැනුන පහුගි කාලසීම තුළ කැඩී බිඳීගේ ආදර සම්බන්ධතා ඔන්න නැවත අලුත් වෙන කාලයක් ඔන්න නැවතාය අර තිබිච්ච හිත් අමනාපකම් හිත් බිඳීම් අමතැක් කරලා ඔන්න අලුතෙන් ආය පරණ ආදර කතාව අලුතෙල්ලියන්ද හොඳ කාලයක් එහෙම වෙන කාලය. නිසාන්න තරුණ වයසේ විවාහයට සඳහා ප්‍රේමයට සුදුසු වයසෙන් තරුණ තරුණට මේ කාලසිමතුල ඔන්න හොඳ ආදර බැඳීම් ඇති වෙන කාලයක් ආදරෙන් එකට ඉන්න පුළුවන් වෙන කාලයක්. අනේ ඒ නිසා මෙන්න ඒ ඒ தත්ත්වයේ උඩ යහපත් වගේ මේ විවාහය බලාපොරොත්තුෙන් හිටියනම් ඔබට විවාහයන වයසේ ඉන්න වෘෂභ ලග්නිමියන්ටත් හොඳ මංගල යෝග උදා වෙන කාල සීමාවක් තමයි මේ ගෙවෙන්නේ. මේක මෙහෙමයි. විවාහයක් සඳහා යන්න සුදුසු කාලයක් කියලා නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. විවාහයක්ෂට හොඳ බැඳීමක් ඇතිවෙන කාලයක් එකතින් යම්පිසිාකාර කාලයක් එක මේ මේ වසරේ මැයිමාසෙන් පස්සේ ඔබට විවාහය සඳහා හොඳ කාලසීමක් කියන විශේෂ මාර්තුමාසෙන් පස්සේ ඉතින් ඒතත් ඇත් එක් පුළුව විවාහයන්න මේ කාලසිමතුල ඔන්න බැඳීම කලුත් කෙනෙක් හඳුනාගෙන ඔන්න දෙන්නට ආශ්‍රය කරලා දෙන්නට දෙන්න හොඳින් තේරුම් ගන්න හොඳ කාලසීමාවක් එනිසා නාදරය ලබන ආදරය කරන වයසයට සතුරුදායක ආරංචියක් තමමට ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒත් එක්කම මේ අපි ගතත් අධ්‍යාපය ලබන වයසේ දරු විශේෂම පාසල් අධ්‍යපය ලබන වයසේ දරු දැරියන්න මේ කාලසිම තුළ ඔබට තරමක් දුරට ඔය බාධාවකින් තොර ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරයන්න හැකියාව ලැබෙන කාලසිම මොකද මේ ඉදිරියද විභාගවලට පිණිසින් ඔබට වනත් තරමක් දුරට මෙහෙමයි අර ඔබගේ මේ මහන්සිය ප්‍රතිඵල අනිවාර්යම ගන්න පුළුවන් කාලය. ඒ තුළ ඔබට යම් විසියාකර ජයග්‍රහණයක් එළියට පෙන්වන්න පුළුවන් කාලයක් නිසා ඔබ මේ තරමක් දුරට ඔබට බාධාවකින් තොරව අධ්‍යාපන කටයුතු කරගන්නත් ඒ වගේම මේ පිනිහින්න විභාග වලින් ඔබට සාර්ථක වෙන්න සමත් වීමට හැකියාවකුත් පෙන්වන්න කරන හැබැයි මෙතනදී ඔබගේ උත්සාහය තව ටිකක් දියුණු කරගත්තොත් මේ මේ සමත් වීම தත්ත්වය තවත් ඉහළ යන්න පුළුවන් මොකද දැන් කියයි එහෙනම් මහන්සි වෙනවා නම් ඉතින් හැමෝටම පාස් වෙන්න පුළුවන් නෑ මහන්සි වෙන හැමෝම විභාගේ පාස් වෙනවා නම් කොච්චර දය ඉන්නවද එහෙනම් මහන්සියේ දරුවෝ විභාගයට පාස් වෙන්න බැරි වෙන අය නමුත් විශබලක්ෂණ මේ කාලසීමාව තියෙනවා මහන්සිය තරම ප්‍රතිඵල ලැබෙන කාලයක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී ඒ වගේම එකනේ විශ්ව විද්‍යාලය හෝ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු නිරත වෙන උෂබ් ලක්ෂ්මියන්ටන් මේ කාල සීමාව තුළ ඔබට යහපත් කාලයක් ගෙවෙන්නේ ඔබ කරන්න දෙන ඔබ කරන දේ ගැන ඔබට හොඳ අවබෝධයක් සහ ඔබ ඔබගේ අධ්‍යාපන රටාව ටිකක් වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේක ප්‍රායෝගිකත්වය සඳහා ගෙනියන්න උත්සාහ කරන කාලයක්. ඒක වැදගත්. ඒක යහපත්. මොකද හේතුව ඔබ අනාගතය දකිනවා මේ කාල සීමාව තුළ. අනාගතය මොකද්ද ලෝකේ ඉල්ලන්නේ? කොහෙටද ලෝකේ යන්නේ කියලා ඔබට මේ කාලේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔබ හොයනවා ඒ කියන්නේ. ඒ හොයා බැලීම තුළ ඔබ හරි ඉලක්කයකට වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස්වීම ඔබගේ ජීවිතයේ සම්පූර්ණ පෙරලියක් කියන සාර්ථක බාට පෙරලියක් ඇති කරයි. ඉතින් බිය නොවීම වෙලා තීන්දුවක් ගන්න. ඔබ තීන්දුව ඔබ යම් කිසි ආකාරකින් තෝරා ගන්න විෂයමාල පුළුවන් තරම් ප්‍රායෝගිකත්වයේ සහ ලෝකයේ ඉල්ලන්නේ කොතනද? ලෝකයට රැකියා අවස්ථා ඇත්තේ කොතනද කියලා තේරුම් අරගෙන හොයලා බලලා ඒ දේවල්ට මාරු වෙන්න ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ කාලසීම තුල යහපත් වගේ විදේශගත වෙන්න බලන් ඉන්න අයට මේ කාලසීමාව තුල විශේෂයම තමන්ගේ ඉලක්වලට යන්න පුළුවන් කරගෙන විදෙස්ගත වෙන්න මෙච්චර කල ප්‍රමාදව තිබන හොන්නේ තත්ව යහපත්තර හරුවගන්න පුළුවන්ගෙන කාලයක් මේ විශේෂමෙන මේ වසන මේ මාස දහත්තෙන් දැන් පස් එලබෙන කාලය තුළ ඔබරොන්න ඒවට අවශ්‍යක නිසිල්ලිය කියලි දීල් බාරදීලා ඔනේ සඳහන් වගේ අධ්‍යාපනය ලබන්න හෝ රැකියාවසනල් රැකියාවක්ෂනා මේලා විදෙස්ගත වෙලා ඉන්නවනම් ඔන්න අතිශයම සුබ කාලයක් මේ මාස ජනවාරි 17න් පස්සේ එන්නේ. ඔබට වෙනදාට අතේ මිටෙන් මුදල් ගැවසෙන ඔබ ගෙදරට වැඩිපුර ගාණක් එවන්න කීයක් හරි ඉතුරු කරගන්න. මෙච්චර කාලයක් ඔන්න රැකියාවක් නොලැබී තිබෙන පොඩි පොඩි රැකියා කර කර තිබෙන ස්ථාවර හොඳ පඩියක් රැකියාවක් ලබන්න. හොඳ කාලයක් මේ මාසේ 17න් දැන් පස්සේ ඔබ උදා වෙනවා. ඒ නිසා බිය නොවි ඒ කටයුතු කරන්න ඔබගේ ඉලක්ක වලට යන්න ඔබට මේ කාල සීම තුල එනවා. ඔබ එහෙ ඉඳන් අලුතෙන් මොකර ආයෝජනය මොකර ව්‍යාපාරයක් ලංකා තුල ආරම්භ කරන්න ඉන්න මේ කාලසීම තුල ඔබට යහපත් 17 වෙනිදාන් පස්සේ බය නැතුව ආරම්භ කරන්න ඒ තුල ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඔබ මේ දේවල් කරන්න දෙන්නේ කාටද මේවා කරන්න පවරන්නේ ඔබ පිටරට ඉන්නේ මෙහෙන් කාටද පවරන්නේ ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න මම කිව්වා පිටස්තර පුද්ගලයන් ගැන ලොකුවට විශ්වාසය තබන්න යන්න එපා පවුලයා වුණත් බුද්ධියක් තියෙන කෙනෙකුට ඒ වගේ මුදල් හැසිරීම ගැන මනා බුද්ධියක් තියෙන කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා ඔබගේ අධීක්ෂණය යටතේ මේ හැමදේම කරන්න ඒ තුළ ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් විෂබලක්නමියගේ සෞඛ්‍ය ගැන කතාකරොත් මේ මාසය තුළ විශේෂම ඔබ සැලකනමත් වෙන්න ඕන ඔබගේ මේ වං කන සම්බන්ධයෙන් කන සම්බන්ධයෙන් පුංචි පුංචි ගැටලුකාරී තත්ත්වය පොඩ්ඩක් ශ්‍රවණ දෝෂය වගේම පුංචි පුංචි ආබාධ තත්ත්වයන් පොඩ්ඩක් උද්ගත වීම තත්ත්වයක් පෙන්වන ඒ වගේම දකුණු පාදයේ සම්බන්ධව ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් පෙන්වමු කරනවා. ඔන්න ඔය ගැන ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන විශේෂයෙන්ම ඒ වගේ පුංචි පුංචි ඔය ඒ වගේ මුල් අවදියේ ඔබට පුංචියට දැනෙද්දිම මේ සඳහා වූ ප්‍රතිකාරවලට වෛද්‍ය උපදෙස්වලට යොමු වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේක ටිකක් දුරදිගන තත්ත්වයක් මේක ටිකක් මේ වසර පුරාටම තියෙනවා ඒක නිසා මම ඒක වසරේ පලාපලවලටත් කිව්වා ඔබ ඒක නිසාම මේ වාසනීප තත්ත්වයක් මුලින් දැනුණු සැනින් ඒ සඳහා හොඳ ප්‍රතිකාර ක්‍රම සහ ඒ වෛද්‍ය උපදෙස් පතන්න. ඔන්නගේ සුළු සුළු තත්ත්වයන් එක තමයි මහා ලොකු අසනීප තත්ත්වයන් මේ මාස තුල පෙන්눔 කරන්නේ අර මුල් අවධිය අසනීපවල තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. ඒ නිසා සෞඛ්‍ය ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න මාස දෙක තුනකට සැරයක් ඔය ඔබගේ රුදිරය තුළ සීනි පරිස්ථක් පරීක්ෂාව කොලස්ට්‍රෝල් පරීක්ෂාව ඒවගේම ඔය මේ ෆුල් බ්ලඩ් කවන්ට කරන්න ලෝදිරය සම්බන්ධ තියෙන දේවල් ඒවගේම ඔය අක්මාව සම්බන්ධෙන් පොඩ පරීක්ෂණ කරන රුපියල් දෙදහක් විතර යයි ඔය වැඩ නමුත් මාස හතරෙන් හතර කරද්දි කරද්දි ඔය ලෙඩක් මුලිකවදීම හඳුනාගෙන ඒ සඳ ප්‍රතිකරම දන තුළ ඔබට මේ මිලියන ගනම් වියදන් වෙන තත්වයකින් මිදෙන්න්න පුළුවන් නිසා හොඳ ඒක ඔබගේ ජීවිත කොටසක් කරගන්න මාස හතරකට පහකරසර මාස හායකරසරයක් හෝ ඔය රුදිර පරීක්ෂාවක් කරගන්න ටික බලන්න ඔපගේ එතකොට ඔබට මොය ආසනීප හැදන්නතු තර්මදුරට ඒවන් මිදීම ලබමින් ගමනක් යන්න පුළුවන් ඉතින් ඔය කාරන තම මේ මාසය පුරාටකරම වැඩි දීර්ග විස්ත්‍ර කරන්නේ වෙනත් මාසවල වගේ ඉතිං ඒට පිළිවෙත් ලෙස ම මේ ඔබ අනිවාරය මහන දෙදස්සිදුන වසර සඳහව් ලග්න පලාපල ඉදිරිපත් කර ඒක තියනව මේ වසර සඳහම පිළිවෙත් ක්‍රමවේද කීපය ඒක අනිවාර්යෙන්ම කරන්න. ඒ වගේම අර මාර්ග මේ ජනවාරි මාසේ පළවෙනිදාට මම කියන ඒ කිව්වා 6 22 කිරියුතුර වල ඒ කටයුතු කරා යන්න කියලා. ඒ 6 22 කිරියුතුරන අතරතුර ඊට කලින් ඔබ අවදි වෙලා අර ඔබගේ මාසයේ මම හැමදාම කියන වියදම් ටික අස්තමේතුව ලියලා අර සූරය නමස්කාරය කරන වෙලාවට ඒකත් හිතේ තියාගෙන මන් මට මේ ඉලක්කවලට යන්න තියෙන බාධාවල් දුරු වෙන්න මේ එකට එන සෞඛ්‍ය මේ ගැටලු වෙන්න පුළුවන් රටේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් ඕනෑම විදිහේ ප්‍රශ්නයකින් මට මේ ඉලක්කවලට මගේ මාසයේ ඉලක්කවලට යන්න තියෙන බාධාවල් දුරුවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා ඒ වගේම අන් අයටත් මේ වගේ ඉලක්ක තියෙනවා හැම සතාටම තියෙනවා එනම් සියලු සත්ත්ව දුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා ලේ කටයුතු කරන්න ඒ වගේම මම මේ කෙටියෙන් කිව්ව මොකද මේකේ විස්තරාත්මක පිළිවෙත් ක්‍රමයක් මේ පිළිවෙත් ක්‍රම ගැන කියලා තියෙනවා මේ වසරේ පලාපල එකේ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට ඒක අහන්න විශේෂිත බෝධි පූජා මාලාව වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට කියලා දෙනවා ඒවා බලලා කරන්න ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම ඡන්ද පිරිතට සූර පිරිත, මෝර පිරිත, සත්බුදු වන්දනාව කන්ද පිරිත නිතර උදෑසන අවදිච්ච ගම රාත්‍රී නින්දර පෙර අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රවණය කරන සජ්ජායන කරන මේක වැදගත්. මොකද මේ තුල ඔබට ධනාත්මක භාවය තුල ඔබට සාර්ථක භාවය අත්වේවි. අනතුරුන් ගැලීම් ලැබෙවි. ඔබේ නිතර ෂණික කේන්තියන භාවය අඩු වේවි. ඒ නිසා මේක පුරුද්දක් කරන් උදේ නැගිට ගම ඇඳේ ඉඳගෙන මෙන්න නිවැරදි උච්චාරණ සහිතව අතිශයම නිවැරදි උච්චාරණ සහිතව අපි ගොඩාක් මහන්සිලා පටිගත කරපු ඒ පිරිත් දේශනා මේ සූ ටීවී වල තියෙන ඔන්න පළවෙනි කමෙන්ට් එකෙත් ලික් දාතින ඩිස්ක්‍රපෂන තින සූටියවල පිසෙන් ඇති අඩුම් තරම ඇඳේ ඉඳගන්න නැකිට්ටකම ඔබ ඒ ෆෝන් එක කන් දෙකේ ගාන අහන්න මේම ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්න එත්තක සජ්‍යයන කරන්න ඒ තුළ ඔබට එන ධනාත්මක භාවතුල ඔබගේ ඕරායකට එන ධනාත්මක භාවතුල ඔබගේ රිනාත්මක දෙවල් යටපත් දේවි එහෙනම් එතකොට හැම්වෙලේම ඔබට ලැබෙන පිළිතුරු ලැහල හැම දේම ධනාත්මක වේවි ඔබ ජීවිත සාර්ථක වේවි මේක මගේරගන්න එපා මෙමයි දවසක් මගේ හරුණකිම බැන්න වැලක් වේදේතුවක්කුට කොහෙත්ම හිතන පයෝ ඔක්කොමිකරයි කියන ඒ කිසි ගැටලුවන්න පුළුවන්තරම් මග හැරගන්න නැතිව මේ උදේ නැකිට ගාම පෑබාගක් කියලසින්නකිට ඔන්න මේ පිරිත් දේශරතිනව ලින්කට ගිය ශ්‍රවණය කර රෑ ඉදරෙන් ශ්‍රවණය කර මේ තුළ ඔබගේ මනසර දෙන දේ ඔබ මත්තින්දල බන මේ අතිශෝක්තුලින් කියලවඩන්න ඔබට මාසද්‍ය මේ කරද ඔබට තේරී ඔබගේ ජීවිතය හැමදේම යහපත්තර වෙනස් වන කාරයගනිසම මේ අනිවාරයම පුල පුලා ගැන පුද්දක් වශයෙන් කරගන්න ඒවගේම මාසර එකසරයක් එක වේලක් නිරාහාරව ඉඳලා ඒ වේල කරනති කෙනෙක්ට දෙන්න දී ඔබ බඩගෙනින් උදේ දහයටතර කණයක නැවත්තුවා වතුර විතරක් බීලා ඔබ කෑමක වෙනකට බඩගින්න කෙනට දුන්න ඔන්න ඔබ බඩගින්න වේදනාව දරන්න ගමක් වෙන කෙනෙක බඩගින් වේදනා නිවෙන මේර ගැන මර්ධන ක්‍රියා කියලා. ඒ තුළ ඔබට ඔය ඔබගේ අකුසල් යටපත් කරන කුසල් වඩන්න සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් මේ දෙ කරලා බලන්න මාසට එකසරයක් කරන්න දෙක දවසක් එක වේලක් නිරහරටයල් කිසි ගැටලුවක් වෙන්න හවස හය දක්වා අතර ඉඳලා වතුර වීලා ඉන්ඩ එත්තර. ඔය තුළ ඔබට යහපත් ලෙස ඔබගේ ඔය මහා ලොකුවට කරන වත් පිළිවෙත්වලට වියදන් කරලගන වත් පිළිවෙත්තරත් වඩා ඔබට ආනිසංස ලැබෙන කටයුත්තම් මේ කටයුත්ත දෙන්න කෙනෙක් නැත්තම විදේශගත ලැබෙන කෙනෙක් සතෙකුට හරි කමක් නැදීලා ඔබ නිරාහාරව ඉන්න. මේ විතර ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් මේක මම හැමදාම කියනවා. ඒ දේ කරන්න. අනිත් පැත්තෙන් අර බෝධි පූජා ටික අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඒක වසරේ පලාපල වල ඇති මේ බෝධි පූජා වලට ඔබ සහභාගි වෙන්න ක්‍රිස්තියානි කතෝලිකයි අනිවාර්යයෙන්ම බ්‍රහස්පතින්දා දවස්වල රාත්‍රී 11 12 අතර ශුද්ධ පෑගත කරන ශුද්ධ පෑ ගත කරන විදිහ සාම්පදාක පොතේ තින ශුද්ධ පෑනෙමේ ඒ කරන විදිහත් මම කියල ඇති වසරේ පලාපලවල එක නිවාරෙන් මහලා ඒ විදිර කරන්න ජපමාලය උච්චාරණය කරන පුළුවන් හැමදාම ඒ තුළ ඔබට ජීවිත ධනාත්මක භාවයක් ඇති වේවි හැමෝම අනිවාරෙන්ම සෙනසුරාද අංහරුව දවසල නිර්මාංශ වෙන්න උත්සාහ කරන්න ඒ තුළත් ඔබට යම්කිසි ආකරදන බලයක් අත්වේවි අනිත් පැත්තෙන් පත්තිනිමෑණියන්ට සුමන සමන්දේපයන්ට ඔබ භාරහාරවෙන්න පුද පූජා පවත්වන වන ඒක වඩා හොඳයි ඔබට ඒ තුළ සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ඒ තුළ දෙවියෝ විශ්වාස කරනයට කියන්නේ ඒ තුළ ඔබගේ ජීතර ධනාත්ම භාව එකතු කරගන්න පුළුවන් දෙවියෝ කියන්න මිත්‍ය දෘෂ්ටික දෙයක්ද නැද්ද කෙනෙක මං ඔබට කලින් වීඩියෝල පහදලා තියෙනවා ඒ තුළ දෙවියෝ කියන තැන වටිනාකම තියෙන ධනාත්මක භාවයේ තියෙන වටනාකම ගැන විද්‍යාත්මකම ඔබට පහදලා තියෙන ඒ තුළ දෙවී අදහනයට එහෙමයි අදහන් නැතිර දෙයු අදානයට අපහස කරන්න බැහැ මිත්‍ය දෘෂ්ටිකෝ කියන්න බෑ එකට හේතුවන කාරණටිකමන් කියලතිනවා එක නිසා ඒවා අදාළ වෙන්න හැ උන්න ඔය ඔය කාරණා එක තම මේ මාසය මේ ඔබට ගෙවෙන්නේ ඒකන සමන්තියක් දීර්ඝ කළේ නෑ ඔය කටයුතු ටික කරගෙන යන්න ඒ වගේම ගොඩ දෙනෙක් කර ඉල්ලා තිබ්බා පුද්ගලිකෙන් සටහන් පරීක්ෂා කරලා දෙන්න කියලා නමුත් ඒකට වෙලාවක් නෑ අත්වශයෙන්ම කිව්වා මෙමං හැම මාසම කියන දේවල් අහලා ඒ කියන පිළිවෙත්තික හරියට කරොත් ඔබට පුද්ගලකෙන් සටන් පරීක්ෂා කරන්න වෙන්නේ ඔබේ ජීවිත සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් මොන දේ රාෂ්ට්‍රකය මොන අපලේ තිබ්බත් මේ කියන දේවල් තුල අර මං කියව පිළිත්තික ශ්‍රවණය කිරීම තුලම ඔබට සාර්ථක වෙලා තියෙන තව එක දෙයක් මම කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම නිවසේ උදේ දවල් රෑ අවම වශයෙන් ධම්මචක්කම් පවත්වන සූත්‍රය දන් ව්‍යාපාර ස්ථානයේ නිතර දාලා තියෙන උත්සාහ කරන මේ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද ලැබෙන අතිශයම ආකර්ශනීය සූත්‍රයක්. එහෙනම් ධම්මචක්කම් පවත්වන සූත්‍රය නැත්නම් ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය කියන්නේ මෙන්න ලින්ක් එක මේ සූ TV වල ඇති මේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකෙත් ඇති ඔන්න ඒවා ශ්‍රවණය කරන්න නිතර දාලා තියෙන අර ව්‍යාපාරස්තරවල තියෙන ඔය මේ දෙවියන්ගේ මන්ත්‍ර එහෙම දාලා ඒ වෙනුවට මාසයක් මේක දාලා බලන්න ඔය ගෙදරට ඇස්සුවා කටවා කියයි හූනියන් කියයි ඔය කිසිම දෙයක බලය නැති වෙලා යනවා කිසිම දෙක බලය පවතින්නේ මේ ධම්මචක්කම් පවත්වන සූත්‍රයෙන් නිතර මාසයක් විතරදී ඔබේ නිවස තුලම වෙන විපර්යාසය දියුණුව නෑ කියපු ගෙදර දියුණුවෙන ආකාරය කිසිම දෙයක් ඉතිරියක් නෑ කියපු තැන ඉතිරියක් වෙන හැටි ගෙදර තියෙන ප්‍රශ්න කැටලු රණ්ඩු සරුවල් සියල්ල මේ අකාමැකි යන හැටි මිනිස්සුන්ගේ ඔලුවට සහනය ලැබෙන හැටි සියලු දේ සාර්ථක වෙන හැටි ඔබ මත් විඳින්න මම ඒක කියන්නේ මම මේ මම සම්පූර්ණ සියලු අත්දැකීමෙන් සහ මම දැන් මේක වසරක් විතර කාලයක් තිස්සේ ඔබට ලග්න පලාපල ගෙනවා ඒ කරපු අය ඔන්න ගිහින් බලන්න පරණ වීඩියෝ වල කමෙන්ට් වල ඔවුන්ගේ අත්දැකින් බෙදාන ඒ නිසා ඔබත් අත්දැකලා ඔබගේ අදහස අපිත්තක බෙදාගන්න සාර්ථක වෙන්න පුළුව එහන ඇති වෂබලක් නහිමියන්ට මේ උදාව අලුත් වසරත් මේ මාසයත් යහපත් සිතුම් පැතුම් මිටුවන සියලුදේ සාර්ථකන ජයග්‍රහහි කාලසීමක් ඒවා කියලා ප්‍රාත්ථනා කරනවා වෂබලක්නමි ඔබට තෙරුවන් සරණයි